İnsanlar büyük bir sevgi kaybından birbirinin kusurunu aramaktan ötürü şikayetçi. Yollara düşsek şikayetçi olmayan neredeyse hiç kimseyi bulamayız. Herkes sevginin kökenini ararken bizler onu bulduk da unuttuk mu acaba? Bismillahirrahmanirrahim. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlayarak örtsün. Allah gafurdur, rahimdir. De ki Allah'a ve peygambere boyun eğin. Eğer aksine giderlerse bil ki şüphesiz Allah kafirleri sevmez.'' İçimizdeki sevgiyi ve birbirimizi sevme hasretini ortadan kaldıran en büyük hakikat küfürdür. Kafirler birbirimizi sevmeye engel olmak için türlü desise ve oyunlarla üzerimize geliyorlar. Her birisi apayrı mevzu, apayrı bir sıkıntı. Birliğimizi parçalayan fitne tohumlarıyken bu bela illetten nasıl kurtuluruz diye gecesini gündüzüne katanlar da var. Sokaktaki adamın kaybettiklerinin üzerine kafirin yapmış olduğu fitne ve desiseler birbirimiz arasında sevmek, tahammül göstermek ve hatalarımızı örtmek gibi en önemli duygularımızın ortadan kaldırılmasına imkan tanıyor. Tabiri caizse biz tarlayı sürmüş oluyoruz, onlar fitnenin tohumunu atmış oluyor. Tarlayı sürdükten sonra kafirin fitne tohumuna değil, bizim birbirimizi anlama, birbirimizi sevme, birbirimizle topyekün bir İslam cemaati olabilme hakikati içinse Hazreti Allah bizleri en önemli konuya sevk ediyor. Cenab-ı Hakk'a ve peygamberine boyun eğmek. Allah'a boyun eğebilmek için Rabbin göndermiş olduğu kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e boyun eğmek gerekiyor. Öyleyse onun sünnet-i seniyelerini hayatımızın her alanında, her anında, şimdi geçti o günler demeden yerine getirmek gerekiyor. Dikkat edin. Hazreti Allah burada hadislerle ve sünnetullahla bizi mükellef tutmasa da ne zaman bir peygamber sözünü duysanız, nerede bir peygamber sözünü bir alim size söylüyor olsa ona uyun diyor. Ehli sünnet vel cemaat anlayışının gereği olarak bizler bütün dünya Müslümanlarıyız. Eğer dünya Müslümanları ahiret yolculuğunda sevgilerini kaybediyorlarsa burada bizim Rabbimize ve Allah Resulüne karşı boyun eğmekte hatalarımız var demektir. Hatalarımız var ki Allah bizi bağışlamıyor, bize merhametini kısıyor demektir. Bugün bereketin evden gidişi, zamanın çabucak geçişi, birbirimizi affetmek yerine birbirimizin açıklarını arıyor oluşumuz, bu itaat kavramından uzaklaşınca kafirin fitne tohumlarından hasıl olan her türlü nane yemekten kaynaklanıyor. Efendim, bağışlayabilmek için sevebilmek için, birbirimizin hatalarını örtmek için itaat etmek gerekiyor. Bunun üstüne basa basa kim bilir kaç defa beyan ettik. Anlaşılan o ki beyan etmek yetmiyor. Çünkü itaat etmek zor geliyor. Ağır geliyor. Hazreti Allah'ın namazına dururken farzı eda eden sünneti nasıl olsa sünnet deyip geçiştiriveriyor. Halbuki bunu yapan Allah Resulüdür. O kendinden iş yapmaz yaptığında hayır vardır deyip sünnete sarılmak yerine ondan uzak duruyor. Uzak durabileceği söyleniyor. Halbuki sünnet-i seniye yapmayınca olur anlamı taşımıyor. Yapmazsak Allah'ın merhameti ilahisi gereğince mükellef tutulmayacağımız ifade ediliyor. Madem ki talibiz aşka, madem ki talibiz bir ve beraber olmaya, madem ki talibiz ümmeti Muhammed olup ehli sünnet vel cemaat olmaya, Öyleyse itaat etmekle mükellefiz en başta Resulü i Kibriya'ya aleyhissalatü vesselam. İşin hakikatine gelince insan birbirini sevemez sevginin tohumunu ekmediyse yüreğine. Tanımıyorsa Resulü i Kibriya'yı sen bana söylesen ben sana söylesem birbirimizi sevdiğimizi. Hangi yaraya ne çare? Hadi kalın sağlıcakla.